হ্যাঁ ninguno de esos fecas le doy la mano Sabes que tengo la cuenta y estoy contando Me compré una 40 como mi hermano Nosotros lo estamos haciendo y nada es en vano A ninguno de esos fecas le doy la mano Sabes que tengo la cuenta y estoy contando Me compré una 40 como mi hermano Nosotros lo estamos haciendo y nada es en vano Quiero ser money, quiero más Quiero esa bitch y ninguna más Haciendo money, moviendo los packs Y si me acerco se van para atrás Y esos negros siempre van a envidiar Porque solamente saben odiar Pero yo siempre miré más allá Sigo subiendo, no voy a parar Y estoy yendo a la cima y tengo esa bicha A ninguno de esos fecas le doy la mano Sabe que tengo la cuenta y estoy contando Me compré una Cuarenta como mi hermano Nosotros lo estamos haciendo y nada es en vano A ninguno de esos fecas le doy la mano Sabe que tengo la cuenta y estoy contando Me compré una Cuarenta como mi hermano Nosotros lo estamos haciendo y nada es en vano